Pero yo decirles, hermanos yungueños, yo creo que hay que desempolvarlo. Los Mauseres que tenemos, 16 calibre 20. No hay miedo, yo creo que hay veces sin piedad los policías nos dan. Nosotros cómo nos aguantamos. Nosotros estamos aquí agarra voleo, nuestro cigarro, nuestro pico, o nuestro lijía. Nada más hermano Franklin, yo quisiera también por otro lado a mi comunal La Cascada de la Federación Chamaca la regional Chamaca, a mi comunal La Cascada, siempre decirles el turno de esta tarde, que salgan también, ya tienen su conocimiento. Nosotros estamos aquí, ya como personas mayores hemos analizado, no por los dirigentes, es por nuestra adepoca departamental. Es único nuestra intención, la meta de lograrlo, pero la otra parte del Arnold Alanes. tarde o temprano la venganza llega. Yo digo así de claro, no hay miedo hay veces decepcionante, me decepciona, hay veces los pequeños, personas mayores, ayer cómo han rodado, hay veces hemos podido auxiliarlo, pero no hay caso. Policía detrás de nosotros. 8 de la noche, sigue nos están haciendo corretear, pero estamos aquí tranquilos, hay veces, ¿qué más podemos hablarlo? Podemos hablar más allá, pero hasta nos podemos decepcionar, lo podemos botar lágrimas, hermano Franklin pero como medio de comunicación, siempre con ese apoyo, hay veces también ustedes deben estar diario, diario, no sé, hasta más allá, pero cada uno de los cocaleros nos pondremos también mano al pecho para medios de comunicación. Nada mi nombre es Paulino Saucedo Quispe, soy secretario de actas de Comité Comunal La Cascada.